Jadi, kita menggunakan was, I was ka atau I learners, welcome back to my channel ya, Riada Course. Okay, today I want to ask you about ya, was and were ya. Penggunaan was and were ya. Jadi penggunaan was and were ini berbeda-beda ya, berbeda maksudnya sesuai dengan subjek atau pronoun yang kita gunakan pasti ada beberapa orang yang bingung ya yang belum mengerti ya menggunakan I was or I were ya itu menjadi sebuah question atau pertanyaan jadi was and were was and were ini adalah to be cut atau kata kerja bantu yang ada di dalam sebuah tenses yaitu tenses past tense ya jadi past tense itu sudah saya jelaskan di ya di episode episode sebelumnya bahwa past tense itu bagaimana dan penggunaan rumusnya bagaimana ya tapi mungkin untuk lebih spesifik, hari ini saya akan membahas tentang ya using about were or was ya. Were or was ya. Penggunaan was or were ya. Menggunakan was or were ya. Jadi lebih spesifik dari past tense ya. Kita tahu sama tahu sama-sama tahu bahwa ya was and were itu kita gunakan di dalam sebuah tenses yaitu past tense. Tetapi was or were ya so I I was or I were ya nggak usah bingung lagi di episode kali ini saya akan memberikan explanation ya tentang penggunaan dan contohnya dalam penerapan sebuah sentence atau kalimat. Oke, okay, was and were ya. Was and were ini memang adalah sebuah kata bantu kerja atau to be yang ada di sebuah past tense ya dalam tenses past tense ya. Jadi kita sama-sama tahu ya di dalam sebuah tenses itu ada kata kerja bantunya ya. Begitu juga yang ada dalam present tense. Jadi present tense and past tense, present tense and past tense. Ya, kalau di dalam present tense ya, dalam present tense kita menggunakan to be apa is MR, is MR ya is MR. Begitu juga di dalam sebuah tenses past tense, kita tentu mempunyai sebuah to be ya, mempunyai beberapa to be yang kita terapkan sesuai dengan pronoun atau sub atau subjeknya ya. Jadi di dalam past tense kita menggunakan bentuk kata kerja bantu yaitu was and were. Ya, jadi kalau di present tense kita menggunakan is am are ya. Was and were. Jadi was ini kita gunakan untuk yang tunggal, tunggal dan kat dan orang pertama tunggal ya orang pertama tunggal ya tunggal dan orang pertama tunggal ya sedangkan were ini digunakan untuk ya untuk yang jama atau plural ya kalau tadi was itu digunakan untuk yang singular ya atau yang tunggal ya orang ketiga tunggal ya dan orang pertama tunggal ya itu digunakan untuk yang was sedangkan untuk yang were ya untuk yang were kita menggunakan digunakan oleh ya seperti they and ya we ya itu bentuk dari ya bentuk dari singular plural ya kalau singular tadi ada si ada he ada it and I orang pertama tunggal jadi was tadi saya katakan bahwa was itu digunakan untuk yang orang pertama tunggal ya seperti I ya I ya jadi yang benar itu I was no I were I was ya I was ya jadi I was no no I were ya. Jadi dia digunakan oleh I ya and then she and he and it ya. She he it I she he it menggunakan was and were were itu digunakan yang lebih dari satu atau plural tadi kalau yang was itu singular ya yang tunggal jadi kalau yang plural itu ya sebaliknya menggunakan ada yang menggunakan were ya jadi seperti they were, we were, you were, ya, you were ya. Jadi orang yang lebih dari satu, you, they, we itu kan lebih dari satu atau plural. Ya, jadi kita menggunakan ya menggunakan bentuk ya were ya bentuk kata kerja bantu were yang ada di dalam past tense. Jadi No, I were, but I was. I was a student. Ya, yeah. I was a student. I was a student two years ago. Saya seorang murid ya saya seorang murid ya dua tahun yang lalu ya mungkin sekarang bukan seorang murid lagi but you are a teaching or you are a lecturer or you are a businessman ya or ya businesswoman ya itu ya this is about sample. ya itu sebuah contoh ya yang mana I I was, I was, no I were ya. Tapi kalau were itu digunakan untuk you were. You were a student two years ago. You were a student. Kamu seorang murid ya dahulu ya. dua tahun yang lalu kamu tuh seorang murid ya. Itu bentuk dari penggunaan were. Jadi were itu digunakan untuk yang yang plural ya, yang plural. Jadi sama ya, kalau di present tense kita menggunakan is MR, kalau di past tense kita menggunakan was and were ya, was and were. Ya, jadi kalau di present tense is MR ini digunakan untuk yang non verbal, ya. Begitu juga di past tense ya, was and were ini digunakan untuk yang Ya, untuk yang sentence verbal. contohnya saya seorang murid. Ya, tadi saya sudah contohkan, saya seorang murid ya dua tahun yang lalu murid itu kan noun bentuk noun bukan kata kerja tapi kalau dia kata kerja langsung poin ke verb ya ke verb to nya aja jadi ya contohnya saya belajar I studied I studied ya I studied itu bentuk dari ya bentuk dari past tense penggunaan past tense ya di bentuk kata kerja ya jadi untuk yang bukan kata kerja atau non verbal kita menggunakan I and were begitu juga di present tense kita menggunakan is MR ya. jangan mana is MR itu is digunakan oleh ya see he, it and then are digunakan untuk they, you, we and and digunakan untuk I ya. Itu dia ya itu dia penggunaannya jadi yang benar itu adalah I was no I were ya I was no I were ya jadi I was a student ya two years ago I was a childrens I was a childrens yes ya yeah, 10 years ago maybe ya yeah, ya yeah. jadi seperti itu jadi kalau untuk yang ya was were ini digunakan oleh bentuk dari teknis past tense ya, kemudian di bentuk present tense is MR ya jadi itu dia penggunaan ya penggunaan kata-kata kerja bantu ya kata kerja bantu tuh be I ya I was ya ya you were ya they were we were ya itu bentuk dari were kemudian I was she was ya he was itu penggunaan dari was jadi kita harus ingat bahwa was itu untuk yang ya yang singular atau tunggal kemudian were itu untuk yang plural atau lebih dari satu atau jamak ya oke okay, I hope you can understand about my explanation today and then don't forget to yeah likes and yeah comment or yeah share to social media and press the bell okay thank you so much for your attentions and see you next episode yeah see you next time and then bye